المفروض في عالمنا العربي آه، يكون في فرص أكبر للطلاب أنهم آه، يعرضون أفكارهم على نطاق واسع بحيث تتبنى أفكارهم وتتطبق في الواقع هاي الفعاليات وايد تساعدنا يعني نحن كتلاميذ يعني أول شيء آه، تعزز فينا مهارة العصف الذهني آه، تعزز فينا مهارات العمل آه، الفريق الجماعي اللي هي ال team building الفرصة أن أنت تتعاملين مع كل مختلف الفئات من الناس وكيف أنت تتعاونين معهم في أن أنت توجدين حلول عملية بتفيد المجتمع سواء كانت الحين أو بعد كم من عشر خمس سنوات في المستقبل So I think entrepreneurship is alive and well, especially in the UAE. and especially among female students, which I think is really encouraging. For me, that was a positive surprise. Usually I go to a lot of tech events where I'm the only woman there, but today I think it was like 95% women. But they were all so passionate and so engaged in their different sectors.